Hello，大家好！最近有一个非常火爆的一个华东兄弟，他们家的竹鼠特别容易中暑。据说他们有一千个理由来吃竹鼠，我想借此机会去看一下他们家的竹鼠是不是特别容易生病。经过粉丝们的强烈要求，我们今天去他们家，走起！前方两百米有限速摄像，限速六。 然后今天刚过来了，我们还去看一下下面的野温泉，就那个天然的野野的温泉呢，就是没人管的那一种啊，那里洗澡很舒服的，还可以洗澡啊？可以洗澡，但是要晚上，白天白天不方便。啊，晚上来。真的有温泉吗？现在我去泡个脚也可以啊，就在下面，很舒服的这个。好的，去看一下。现在我去泡个脚也可以啊，就在下面，很舒服的这个。那的更烫很干净的。那个角落最烫的？就是那个。为什么呢？ 因为它这个水是从那里刚好冒出来，这只是周边的水。冒边是吧？对。那个角落呢，只是半身水就可以，因你你全身都还有。你上面洗下这个脚，这个这个会不会很烫啊？不会，不会。哎呀，我我我先下去了啊。哇，很舒服的哦。我也下。哎。哎呀，还行，不是很烫。是啊，不是很烫，刚刚好的。 对，应该有五十度吧，这个水，五十度左右，对对，好像应该没有。啊，不错不错不错，很舒服的，就是冬天的时候这样泡一下，泡个一个小时。要是整个人泡下去就更爽了。对啊，也可以啊。冬天也很暖，是吧？是啊，冬天也很暖，冬天的更暖。夏天，夏天。它是根据那个温度变化而变化。不错不错不错，很舒服很舒。服。 正好我们在这里泡到晚上，我也没来看一下你这竹鼠像中暑的样子，我们把它做了吧，好不好？对，我不想晚上的很多人来这里。白除了白色的哦，除了白色的，其他的任你挑。看好，好，好。等下晚上我给你做一个川味版本的红烧竹鼠，是啊，顺便把做竹鼠的那个十八种做法把我 <laughs> 教会了再走啊。好，话也挺好说的，对，然后。 现在我们到华农兄弟家了，我们进去看一下他们的竹鼠。 发现一只白色的，我们来跟大家打个招呼。不好意思啊，它好像还在睡觉，还没睡醒吧？对不对？你不会咬我吧？啊！哎呦！Hello，还没睡醒，你看，你不会中暑了吧？你，你千万今天不要中暑。哦。好，放下去。还没睡醒。 哇，这只好大呀！我们提前看一下。哎呦呦呦，你不会咬人吧？你这，哇，好可爱呀！这只肚子这么大。咦，嘿嘿，你在干什么？你看它在东东张西望的看。Hello，打个招呼。你说我是竹鼠，我今天没有感冒。感觉放了下去。你是不是中暑了？ <laughs> 啊！别吓人家！今天心情好不好？我看一下。下吓人家！心情挺好的。那我们放下去吧，他好像把它放下去。漂亮的，这一点点，这个。看一下哪个心情不好？哪个心情不好？你看一下。你这个他好像有点头上掉了一撮毛，是不是？我看一下。 对对对。哎，它毛怎么竖起来了？全竖起来了。这样不行哦，是它，它这个肯定，它，所所以说它这个毛发竖起来的话，受了惊吓。这样肯定不行，这样，要是毛竖起来的时候，拔毛都不好拔的。对，这个不如把它。嗯，明白明白，我懂了懂了。 Yeah. 这两个鸡脯，我们试一下，香，我都闻到香了。 我感觉这个好像都香，两样都很香。姜蒜，然后是这个干辣椒，大家看一下，这是我们四川的干辣椒。嗯。先，你能不能吃辣？可以，能吃辣是吧？那我那我就随心所欲的做了。对。对，然后来爆这个，看咱你的好友，哎呀，看到没？欢油在这里。 好香了这个，大家赶快漂亮点。加豆瓣酱，豆瓣酱，怎么样？我们四川的豆瓣酱可以哦，这个豆瓣酱。再加一点点。对，好。豆瓣酱下锅的时候要开小火，转小火。不错不错。好，豆瓣酱炒红了之后就加水。看的话不怎么好看，但是味道绝对可以的。 认不出车主。看小一点。我说四号有没有盐？我才是客人呢。我是看一下有没有盐，等下没盐的话，不好意思嘛，是不是？拿辣椒面，自然，自然粉，那就撒孜然吧。撒点孜然，撒点孜然。哎呀！哇，好香啊！这个肥腰，味道不错。哦。 应该收干了就差不多了，这个。好，来吧，酱油。酱油。好停停。好。上火起锅了啊！烤的尾巴。是啊，我先走吧。特意给你烤的。我吃个猪手。哇，真的很好吃，真的很好吃，这个猪手真的。嗯。 加上滋能还不错。好像肉多，是。我觉得我们两个能把它吃完。这还是，嫩皮啊，猪肉皮，很有嚼劲。这个还不错谢，谢谢小哥的款待，啊，今天虽然。 虽然你款待我一只竹鼠，但是明天我们还想吃一下，我就先提前谢谢，好不好？ <laughs> 明天咱们再再弄一只，没问题，没问题。关注西瓜视频美食作家王刚，这里总有一款属于你的菜。